हेलो नमस्कार साथीहरू साथीहरूलाई मैले जुन पहिलो भिडियो देखाएँ इन्ट्रोमा त्यो भिडियोमा फोटो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा आजको मैले यो भिडियो लिएर आइरहेको छु साथीहरूलाई जुन भिडियोमा मैले जुन एउटा फोटो देखाएँ त्यो अति नै ट्रेन्डिङ फोटो रहेको छु साथीहरू इन्स्टाग्राममा ट्विटरमा अनि विभिन्न फेसबुक पेजहरूमा अहिले ट्रेन्डिङको रूपमा रहिरहेको छ फोटोहरू त्यो फोटोको हजुरहरूले कसरी बनाउने आफ्नो मोबाइलमा भन्ने विषयमा आजको मैले यस भिडियोमा लिएर आइरहेको छु साथीहरू यदि साथीहरू हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेलायकन बटनमा अवश्य दबाइदिनु होला किनभने हजुरहरूले बेलायकनमा दबाइदिनु भयो भने मेरो भिडियोको नोटिफिकेसनहरू नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसनहरू हजुरहरूको च्यानलमा आइरहनेछ र हजुरहरूले मेरो विभिन्न टेक्निकल भिडियोजहरू विभिन्न ट्रिक्स एन्ड ट्रिप्स भिडियोजहरू हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू साथीहरूलाई अब म ढिलो नगरिकन मैले भिडियोतर्फ लगाएँ त्यो फोटो कसरी बनाउने एउटा ट्रेन्डिङ फोटो कसरी बनाउने अनि भाइरल कसरी हुने भन्ने विषयमा म आजहरूलाई यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु साथीहरू कृपया साथीहरू भिडियो स्किप नगरिदिनु होला यदि हजुरहरूले भिडियो स्किप गरिदिनु भयो भने हजुरहरूले बुझ्न गाह्रो हुनेछ र हजुरहरूलाई एडिटिङ गर्न अप्ठ्यारो पर्नेछ साथीहरू त्यसैले कृपया मेरो भिडियो स्किप नगरिदिनु होला र अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला ताकि हजुरहरूलाई फोटो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा आइडिया आउँछ र हजुरहरूले पनि आफ्नो मोबाइलमा यस्तै मैले जसरी बनाएँ फोटोहरू त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यसरी साथीहरू मेरो भिडियो अन्तिम अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र मन परे लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब अवश्य गरिदिनु होला हस्त साथीहरू अब हामी भिडियोतर्फ लागौँ